adik-adik yang depan saja supaya nggak mikir ya bukan nih, yang lingkungan saja adik-adik nggak mikir ini biasanya bukan yang ngomong nah nah tuh tuh tuh ya adik yang depan saja mikir deh nah mikir mikir awas nanti kena kalau dia. Ayo. Ayo. Golek konsep enak, paling atas Nah, Yo. ya sudah bro. Ayo. ¡Gracias!